好，那有三十七位朋友问说，有时候觉得生活都一成不变，然后学测快要到了，心好累，请问有没有什么方法可以度过这个煎熬的时期哦？除了睡过八小时之外， <laughs> 那快要没有新的梗了，再讲一下新的梗好了。对，呃，我会建议了，就是呃，如果是呃生活一成不变。 让你觉得心好累的话，那有一个很简单的方法，就是你去改变你的生活的场域。那像我，呃，疫情现在稍微缓和了嘛，所以我现在到呃十二月底，那我就算了一下，我还有这个十天左右的特休，那我就不管怎么样，我就先全部都请掉，请掉之后，我再来找说，那我要就是去什么地方去改变，呃，就是我的生活的环境等等。那在 呃，这个情况下就不会变成说，好像呃我的同事或什么之类，临时才知道说，呃我我要去别的地方，而是说我事前就告诉他们说，原来我呃十一月这几天，十二月这几天等等，哎我要转换一个不同的环境，因为呃在疫情最严峻的那阵子，呃尤其是呃要分散分流的时候，哎确实真的就是不是行政院的那个房间，就是我自己宿舍的那个房间，而且绝大部分的工作其实都是在线上，尤其。 其实跟国际的朋友本来就都是在线上嘛，所以我会觉得说，哎，那应该要转换一下，就是背景的环境等等。那现在因为网络是在任何地方，其实手续都蛮好的，所以你要做的决策的准备工作或者其他工作，只要你事前有规划，还是可以带到那个地方去做哦。那当然，我也不是说就是。 听说就是这个演讲完，所有人都请假了，就是专门 <laughs> 专门针对这个问题来回答，不是一个一般性的建议。但是确实就是离开自己熟悉的环境，可能甚至只是两三天的时间，那这种一成不变的感觉很快就会就会不见。那而且也可以用一个新的方式来看，就是自己的 routine，就是自己在本来的生活里面有没有哪些习惯可以稍微调整或稍微改一下，就不会有一种一成不变的这种感觉。那。 我的具体建议就是在放假的那两三天里面，可能就挑某一件事情来干，因为新的习惯的养成很难一次培养很多新的习惯。但是我们如果只是单一的习惯，说呃在什么时候本来是这样，那我改改成要做这样的话，那你只要持之以恒。 就是一个新的习惯，可能只花两三分钟的时间，先做一点点，慢慢慢慢这样子养成，那很快就不会有一成不变的感觉。等到那个新的习惯培养起来的时候，再培养下一个习惯，再培养下一个习惯，那很快就会觉得说，哎，没有任何一成不变的感觉哦。我知道我自己是这样，希望有回答到这个问题。